あいったごめんごめんごめん9 10次はいこれ9 1 10はいオッケーじゃあ次は100回ねえー、無理ねね小学校の時ってさ、うん、アニメって何見てた小学校の時、うん、えー、っとね好きだったのはママレードボーイ <laughs> 何それえ知らないの、うん、え逆に翔太はハム太郎えとっとコハム太郎 ティッシュ取ってうんはいあとお茶取ってきてお茶うんこれうんはいストローえーねえ翔ちゃん 俺もとちょっと若作りとかした方がいいかないいじゃない今のえー、本当やっぱ将来のこととか考えるとさ保険とか入っといた方がいいよね、えー、もう不安だわじゃあ行ってくるねいってらっしゃい あそうだ今日俺飲み会だからうんあ明日も飲み会になるかもうんじゃあ行ってくるねうん何なんでえっちも行かないいやしょうがないじゃん じゃあ行ってくるねハンカチ持った持ったティッシュはある鼻炎の薬は飲んだ定期はあるはいじ行ってきまーすあとゴミもねはーい やろいや無理無理無理準備しないとなにどうしたのやろダメダメ今はやることたくさんあるから